पलकों ने बहुत समझाया मगर ये आंख नहीं मानी दिन तो हंसकर गुजारा हमने मगर ये रात नहीं मानी और बिस्तर की सलवट दे रही थी गवाही गैर की बिस्तर की सलवट दे रही थी गवाही गैर की हमने करवट बदल ली मगर ये बात नहीं मानी